Today, eh, oggi, inizio una, anche se in realtà già l'avevo iniziata eh, qualche mese fa, ehm, diciamo una serie, più o meno, comunque una playlist, inauguro una playlist, creo questa nuova playlist, penso, nuova sul cibo, cioè su alcuni cibi che eh, ho ripreso, diciamo, eh, il mese scorso, eh, e eh, diciamo qualche, qualche giorno fa, ma questi cibi, eh, questi video che non sono riuscito a caricare perché un po' perché non ho avuto tempo per caricare uh, è stato un periodo molto intenso sul, sul canale principale tastiera e eh, altri canali tastiera proprio perché ho avuto dei problemi col computer diciamo in questo mesetto quindi non sono riuscito a caricare questi video sul cibo in qualche modo tutti questi video avranno un sottofondo musicale con delle mie interpretazioni sempre dal mondo del maestro come dicevo in realtà già in estate avevo caricato qualche cosa su una playlist chiamata C'è tutto in questa playlist chiamata vecchia playlist chiamata My Damn Fine cioè mie, i miei dolci diciamo preferiti ma adesso creo questa playlist più ampia sul cibo la chiamerò penso proprio food comunque eh, metto tutte le, resto le informazioni in descrizione in ogni caso oggi iniziamo con la presentazione diciamo della mia colazione eh, che poi tra l'altro eh, c'è un qualcosa in questa colazione che fa riferimento anche a un qualcosa di cui il maestro ha parlato nel suo weather report di domenica scorsa e, mm, e quindi sì, eh, dicevo, sempre, tutti questi video saranno, se saranno sempre con le mie musiche sotto eh, e poi praticamente per, eh, poiché sono video datati appunto come ho detto a date precedenti a partire dal mese scorso per ogni video fatto eh, inserirò la data per ogni video inserirò la data corrispondente al giorno in cui è stato ripreso per il rispetto diciamo dell'appunto del giorno in cui è stato ripreso eh, quindi sì questo quindi let's go con il primo video sulla colazione